¡Mirad! ¡Mi perro anda como una persona! ¿Cuánto aguantará? Seguro que si la animo, logrará superar el reto. ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, campeona! ¡Campeona! ¡Campeona! Vamos, cariño. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué no puede pasar, cariño? Papi, se te ha la cabeza del todo. Vamos. No sé si os pasa a vosotros con vuestros perros, pero a darse el inflador de globos es como uno de sus archienemigos.